És un procés conegut, és un procés que ja ha vingut no? amb, eh, amb moltes fases en aquesta ciutat i que necessita no? d'una implementació decidida i d'un acabament no? doncs, eh, que sigui ràpid per poder prestar el millor servei a la, a la ciutadania. Nosaltres doncs, ens hi vam comprometre des del, des del principi i la idea és acabar Eh, la implementació d'aquesta nova xarxa de bus doncs, durant l'any 2017 i, 2000, i 2018. Això vol dir el canvi més important en el transport públic en superfície que tindrà la nostra ciutat en aquest, en aquest mandat.